Ako ka rin. Nasaw ka ba? Ako rin eh, Sige, ah. Sakit kayo eh. Ano ang ginagalaw ko? Ganun ko daw. Okay, so wala sulo. Hindi mo yung bagay. May ka na rin. Wala na pulbi. Maayos din natin to. Sigurado ang Sige, ng buong Sakit lagi na tarhot man. Nagsisisi siya sa lahat ng dalawa. Sabi mo yung dito sa okat, tibo, oma, sakit ah. O, sige na. Sana naman. Mabuksan! Gumawa na akong hangin! Kala nga. Kasi mo na ginawa, nawala mo ginawa. Oo, man, nagawa ko na. Kaya sige na, umigil na ko natin. Ginawa. Sige ko. Ginawa na. Sige, sige na. Kaya na. Kaya, kaya. Istima para maka-experience sa sakit. Wala, wala. Di ba yan? Permission na. Pindira. Pindira. Pindira. Kaya nga tayo 20. Pindira mo. Donation mo. Ito alas alas yung makita mo rin no? Hmm? Alas alas mo rin no? Siya? Oh. Duty mo ni. Alas 5. Alas 5 na siya baka. Dito ya? Dito. Dito. This one? Oo. Dito ka nagkaya mo na siya. Mm-hmm. Ay, kaya dito mas sa zona na? Dito ka sa busan man eh. Ugali. Dito mas sa zona na, sunod. Sa wala na di siya no, natuo man na akong Kini mo gud kini pud ka tanaw. Dili mo gud ay pud ka sa iyo kini ma. Kini mo pud ka sa tanaw. Kun ginawa. Sige, kaya ka ba? Ah, kun kaya ka. Ano mo wa kulian? Sa iba gino dere ro ano plano ora. Ano ka? Tunya. Oh, kana. Ito siya lang gini, ito siya. Ito lagi. Promise, sige ka na. Ano na? Yung ba may iba doon? Ganito ba? Ano yan? Dito, Lagi, mulag. Basta tangalit ng ilan. Sa wala mo? Kasal mo? 17. Ha? 2017. Dugay, may magkaanak ko. Oh, may magkaanak? sperm count mo. Oh. Ikaw lang wala? Ilan? Stress rock. Stress rock. Okay, kugihan ka naman Kugihan ka tulog? Okay, so wala itong litaw pa siya na Pwede may iduhan tulog ko yan? <laughs> oh, nahulog ng sperm cells. Nahulog ng similya. Pwede iduhan. nahulog ng... Nahulog ng duga. So, natulog na iduhan? Yamat. Yeah, ito rin, minti na. Paminti na na. Sa kailab ba? Wala na may kapahilot. Si Asa, abot ni Cebu kay Batambal. Cebu. Hilot ba? Unsa tara para? Unsa tara para? Maestra. Maestra, kung sawa maestra. Ah, maestra. Pagadian.